El col·lectiu LGTB no té visibilitat en un àmbit amb tanta projecció social com l'esport professional. És un espai on la LGTB-fòbia encara impideix viure amb normalitat l'opció sexual. Per això, el 19 de febrer se celebra el Dia Internacional contra la LGTB-fòbia al futbol. El, el futbol és, és el, el, deporte rei, digamos, i és precisament un dels deportes on la, la és és digamos, más importante. Eh, mm, apenas se conocen casos, si se conoce alguno, de jugadores profesionales que hayan salido del armario por motivos, mm, ya sea de por no perder patrocinadores o perder eh, caché de cara a los equipos. Y precisamente se hizo un poco con la idea de reivindicar que, también hay jugadores de fútbol que, lógicamente son gays y que, hay, eh, y que hay chicos gays que también quieren jugar fútbol, básicamente. en el resto de deportes, pues supongo que el tema no, al menos en mi opinión, no creo que esté tan cerrado al menos a nivel de grupo, y bueno, tampoco tiene tanta repercusión mediática como para, como para que afecte. Este martes, eh, el próximo día 19, pues celebraremos un partido amistoso eh, con, entre nuestros propios equipos. Eh, normalmente hay visitas políticas y demás, pero bueno, este año se hará un poco más de cara a nuestro grupo de Panteras Grogas, em, de cara a reivindicar mm, a nivel internacional todo esto. Els grups LGTB d'esport pretenen donar visibilitat al col·lectiu en aquest àmbit i alhora servir d'impulsors de la seva normalització. A Catalunya, Panteres Grogues n'és el grup de referència, com també ho és en l'àmbit estatal. L'entitat també va ser l'encarregada d'organitzar els Eurogames de Barcelona en 2008. A ver, Panteras Grogas surgió en el año 94, si no me equivoco, y surgió un poco con la idea de, que, bueno, que la gente homosexual, ya sea gay, lesbiana, transexual, lo que, lo que fuera, eh, tuviese su espacio para poder practicar deporte libremente sin tener que ocultarse. Eh, entonces, a nivel, bueno, es un poco a nivel reivindicativo por un lado, a nivel político por otro, y, y bueno, a nivel de asociación, pues Mm, está abierto a todo, a todo tipo de personas, no es necesario tampoco que sea gay, de hecho en el fútbol tenemos incluso jugadores heterosexuales, ningún problema, i és un grup abierto a tot el món. O sea... Un dels pocs jugadors que ha sortit de l'armari en actiu va ser l'anglès Justin Fanhanu, l'any 1990, i va tenir el rebuig de la seva família, equip i afició. L'esportista va acabar suïcidant-se anys després. Pocs més han sortit des de llavors, només el belga Jonathan De Falco, tot i que ho va anunciar quan va deixar la professió.